आंगनबाड़ी के अंतर्गत शौचालय है लेकिन यूज करने में प्रयोग लायक नहीं है वजन मशीन है लेकिन वो भी खराब है पीने के लिए हम लोग कुआँ से जल लाते हैं चापाकल तो नहीं है क्योंकि बार बार दलदल बार बार आता है तो दलदल निकल जाता है इसलिए पानी के लिए थोड़ा दिक्कत है हम लोग इस आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की नाली जाम है जिस कारण बच्चों को खुले में ही शौच करना पड़ रहा है शौचालय जब से बना तब से ही खराब है क्योंकि जो पेन है उसमें हम लोग शुरू में तो पानी डाले लेकिन वो शुरू में ही पानी क्या कहते हैं पानी सप्लाई बढ़िया से नहीं हो पाया दिक्कत तो बहुत परेशानी होता है बरसात में तो बहुत कादो कीचड़ और गर्मी के सीजन में तो कुआं में पानी भी ज़्यादा नहीं होता है एक एक मग जग जैसा भरते हैं और बच्चों को खिलाते पिलाते हैं हम लोग आंगनबाड़ी में वजन मशीन डेढ़ साल से से ज़्यादा ही हो रहा होगा खराब हुआ है हम लोग को खिचड़ी पोसाहार बनाने में भी परेशानी होती है क्योंकि हम लोग को सरकारी दर में कम रेट मिलता है और हम लोग दुकान से जितना भी सामान क्रय करते हैं उसको हम लोग दूना दाम में खरीदते हैं इसलिए हम लोग जितना अच्छा खिचड़ी खिला पा खिलाते हैं उतना नहीं खिला पाते हैं इस समस्या से संबंधित पदाधिकारी प्रभारी सीडीपीओ जिनका नाम है कुसुम डुकरिया और मोबाइल नंबर है nine five four six seven seven four zero zero five अतः आप तमाम वीडियो देखने वाले साथियों से हम अपील करते हैं कि ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं मैं शांति गुमला जिला झारखंड से इंडिया अनहट से